Sākam. Es jūs izmeklēju. Jums nepieciešama operācija, bet tā kā šajos dienās nav slimnīcai naudas, tad jums pašai vajadzēs maksāt par operāciju. Diemžēl operācija maksā 200 latu. Es obligāti samaksāšu tik, tikai pēc operācijas, jo uzreiz man līdzi nauda. Ir, pa, ir pagājušas divas dienas. Man tā kā pirksti tirst, man tā kā pirksti tirst. Kāpēc riskēja dakter? Vajag masē dakter, vajag masē dakter. Pievienojies šim slimniekam.